HM Records Бите бас та пермезана Ранги мана метони бекани та мен Да реп ма вотен те гуф Эй мара та пунча ракида пешониш бен бен Кира холи ката бегирем каст Камзам та пастр стара валдаст Бардору капса баба за замок Арус чата бегим адам онда за лок Бат пата у барак гир Яка барош кентор там нола ката беган харош Кароли ау бош та аймо че харош Сира ката само вајни кош па па па па па Да грустни смайли майли да така кароли, майли майли Хайта наги мали мали Мора на те тале мушите Да хом да не могал те гушите мо Пешмерен вахте гимшите Айре питочек дара ушите Шарнес за да бугуйки мартам Бози на газа газаби мартам Бози на капа асабима ле фак пырда сарима Як таба як така да така зат Капта чапуп назад назад Тофанатима параласат Омад омадима биоралар зат Айде шамбе комо скоа да гушите панча боят Бојат баканите боар Хар Baruma Timoșoa Ai Peter Toculu Salam ale captulu De ce ni bolu, De ce să ni bolu. Uh. Son, I'm a bitch, ocean bitch, ayo my niggas, ayo my niggas Trap, nigga, click, like, snap back nine, nine West side, east side, south side, dama și-o dapă și mă botă, botă Mara băte ma voda, chitar ma voda, bă bine n-am loda, yeah Și-o zdată vero, baro bare viti, bara banu nigero Tera me gang gero, baro tami eu mă rege jos, roy Ozoi mă balan, ai sa unii pense, сеншај Падахо на озој мока фон десте бера не трезав Мара нишон те роха, роха Токе ке кене те роха, роха Ждат канто багоха, оа Дега на ми ови повод, ја Ма те мерса, ма те месе, та те мај, мај Та те месте, а ма месте, та на те мај Бакап, нега, бака, нега, мајм, нега Братам нега, група, нега Мозгам, бега, рапам, дега, рапам, дега Фа, фантастика, бастика, пластика, репът ема бит Он не суртан, тон не пардон, не греб Агар фубика ме диего маратон Ајде, шамбето, Москова, да гушите bunch flow Ai boiat pe cănită boar Harba Roma Timoșo Ai, ai, Peter Tokulov Salam ale alekaptolo De celek se ne bolo De celek se ne bolo oh. Ai dușambe to Moskova Dag ușeită bunch of flow Ai boiat pe cănită boar Harba Roma Timoșo Ai, ai Peter Tokulov Salam ale alekaptolo De celek se ne bolo De celek se ne bolo Oh.